Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib borgan aziz birodarlar, barchalaringizga e, xush kelibsizlar deb qolaman. E, yana hozir video qiladiganimizdan maqsad minavding e, egasiga topshirishimiz kerak edi. Xuddi surgutmi? Surgut degan yerdan kelamapti. 3000 va 3,5 ming kilometr ekan. Baramayman dedi, harakat qildik. Nima deydi? Klient topib berishga harakat qildik. Albatta sotibdi Hozir yana allaringizga isbotlash uchun telefon qilamiz. So'raymiz yana ertadan keyin nasib buni olib ketadi egasi. Görünüyor mu? Kendi. Ben yargı kılayım. Yargı kılayım. Alo. Oo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday, yaxshimisiz? Ishlar zo'rmang? xudoga shukr yaxshi rahmat buni topshirishimiz kerak aziz video qilib qo'yishimiz kerak 12 o'yinga start berishimiz kerak e, yerdan kelib olib ketaman dedi sotgan ekansiz albatta e, qanday bo'ldi yaxshi sotdingizmi pulingizni oldingizmi konkretni rahmat xudoga shukr sizlar mana shu narsani tashkil etgan ekansizlar подписчикларga ham rahmat mana atigi 500 rublga moshinga erishdik man bu mashinani sotdim pulini oldim men roziman hammaga rahmat подписчиklarga sizlarga ham omad gap yo'q yaxshi kunlarda ishlating hammalaringizga omad tilaymiz ag'am pulimizga rozisizmi jigar roziman men gap yo'q omadingizni bersin kichiklarga birin tilagingiz bo'lsa yana aytib o'ting yana bir bor ne nima deydi bu omad degani bir marta olib shu bilan bo'ldi chiqmasa bo'ldi deb xafa bo'lishni hojati yo'q mana men o'zim ham bir necha marta olgandim to'rtinchi marta olganimda mana chiqdi omadingizni bersin aka keyingi o'yinlarda ham qatnashing inshaalloh katta katta yutuqlar chiqsin hammasiga gap e, nima deydi allohning panohida bo'ling ho'p akajon sog' bo'ling soqdan cheklarni ko'rsatay mayli mana ag'an biletlari bu kishi ana bir ag'an saqlanib bo'ladimi mana xonachchiga 5000 taylab, ko'rinyapman? Ha, 5000 taylab. Mana 8-9 ta belya tag'an, 10 ta. Yana bitta chekda oling. Yana bittaga 2 dana qolmanda. Bo'ldi, tamom. Понятно. Hammangizga omad tilaymiz. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Keyingi o'yinimizga ertaga yoki bugun oqshom harakat qilamiz, start beramiz. Hozirdan start berildi. Juda ko'p biletimiz ketib qoldi. Hozirning o'zida 500 rubl, 500 rublni taylab o'yinga ajrat qilingizlar. Ikkita Mercedes qo'yamiz. Keyingi o'yinga inshaalloh hammangizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham jonlaringiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, birodarlar. Nomim Rajab. Аз канал Хуршед Блог 500 dollar бурд кардам. Бози ҳаққонӣ честни гузашт, босари баланд. روزی شوید با این صفحه ما بردیم صفحه دیگه شما انشالله